दोस्तों नमस्कार आज जिस फल के फ़ायदे के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उस फल का नाम है कैरम बोला जिसको हम हिंदी में कमरक कहते हैं या इसको स्टार फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है बहुत जन इस फल के नाम से नहीं पहचानते हैं इसलिए मैं इसका चित्र आप सबों को दिखा रहा हूँ ये फल ऐसा दिखता है और ये मार्केट में बहुत ही आसानी से पाया जाता है तो आइए इसके एक एक फ़ायदे के बारे में हम जानेंगे सबसे पहला फ़ायदा ये है दोस्तों कैरम बोला में बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब है कि वो शरीर में स्टील का काम करता है यानी कैरम बोला जब हम खाते हैं रेगुलरली खाते हैं तो शरीर में जम्स घुसने के चांसेस बहुत कम हो जाती है और डिसीज़ होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाती है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स वो चीज़ है जो शरीर को जम्स घुसने से या डिजीज़ होने से बचाती है इसका अगला फ़ायदा ये है कि कैरम्बोला कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखती है कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने नहीं देती है इसका अगला फ़ायदा ये है कि ये सर्दी में बहुत ही कारगर है जिस किसी को भी सर्दी हो जाता है तो आप या तो इसका जूस बना के पी सकते हैं या आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं सर्दी में आपको बहुत ही आराम मिलेगा इसका अगला फ़ायदा ये है कि जो वेट लॉस करना चाहते हैं अपने वेट लॉस के डाइट में आप इस फल को इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ये फल जो है बहुत ही कम कैलरी वाला फल है और इसमें जो है बहुत ही कम कैलरी पाया जाता है आप वेट लॉस प्रोग्राम में जो भी कोई फल को इंक्लूड करते हैं आप उस फलों के साथ जो है कैरम बोला या स्टार फ्रूट को भी इंक्लूड कर सकते हैं इसका अगला फ़ायदा ये है कि इस फल में ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं ऐसे विटामिन पाए जाते हैं जिससे खाने से आपके चेहरे का सौंदर्य बढ़ जाता है आपकी ब्यूटी बढ़ जाती है चेहरे में ग्लेज बढ़ जाता है इसका अगला फ़ायदा ये है कि चेहरे में मुहासे हो जाने से इस फल का प्रयोग करिए इस फल को खाने से आपके चेहरे का मुहासा जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा दूर हो जाएगा इसका अगला फ़ायदा ये है कि इस फल में भरपूर मात्रा में विटामिन ए और विटामिन सी पाई जाती है तो इस फल को खाते हैं जब हम तो विटामिन ए और विटामिन सी की जिस किसी के शरीर में भी कमी है उस कमी को जो है वो भरपूर करती है इसका अगला फ़ायदा ये है कि क्योंकि ये रसीला फल है इसमें विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है ये डाइजेशन के लिए बहुत ही कारगर है और जिस किसी को भी डाइजेशन की प्रॉब्लम है लेटरिन ठीक से नहीं होता है इस फल को खाइए आपका लेटरिन साफ होगा और डाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगी इसका अगला फ़ायदा ये है कि खांसी हो जाने पर भी इस फल का आप प्रयोग कर सकते हैं खांसी के खांसी हो जाने से इस फल को खाइए आपको खांसी में बहुत ही आराम मिलेगा इसका अगला फ़ायदा ये है कि ये ब्लड प्रेशर के लेवल को मेंटेन रखता है ब्लड प्रेशर को ना ही बढ़ने देता है ना ही घटने देता है आइए इसका अगले फ़ायदा के बारे में हम देखेंगे और आखिरी फ़ायदा इसका अगला और आखिरी फ़ायदा ये है कि ये दिल को मजबूत बना के रखता है दिल दिल में दिल को जो है हर एक प्रकार से जो है रक्षा करता है दिल हार्ट में जितने भी सारे जो भी प्रॉब्लम होने के चांसेस है उस प्रॉब्लम्स को कम करने में बहुत ही कारगर है और ये दिल को मजबूत बनाए रखता है तो दोस्तों मैंने आज जो आज फल के बारे में आपको बताया उस फल का नाम था स्टार फ्रूट और इसके एक एक फ़ायदे के बारे में हमने जाना है आशा करता हूँ कि आप इस फल को खाएंगे और इसके फ़ायदे का भरपूर उपयोग करेंगे तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और रेगुलर हेल्थ टिप्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नमस्कार